站的地下街，然后叫 Walk Walk 地下街，非常的长，深不见底，然后每一家店都非常的特别，然后很精致。好热啊！这个就是商店街。 很烫哦，很烫哦，哇，冒烟呢。